ရှင်ထဲကအမုန်းတရားဖယ်ရှားခြင်းဟာလူအတိုင်းဝိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာကိုတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတာ။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာဆိုရင်ဘာသာစကားမတူကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းတမတ်ချက်ထားအရ130နဲ့5မျိုးရှိတယ်။တလောရတယ်မဲ့တောင်သားဆိုတဲ့ ပြူလူမျိုးတွေအဆက်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်136မျိုးတောင်ဖြစ်သွားเนาะအဲ့ဒါလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေတောတောင်ဒေသမြန်မာရဲ့အမွေအနှစ်ပေါ်မှာမိကိုပြီးတော့နေချတဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသူတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာတမြေကြီးပေါ်မှာနေပြီးတရေကြီးတောက်လို့ အရေးတစ်ခုအောက်မှာရှိနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဒီပုံကိုယ်တွေသာဓုညီမြမြတ်မြတ်တတာကောင်းစားရေးဘဝမှာယက်တိနိုင်ရေးဒါဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တရားမြတ်တမှုနဲ့ပါရုဏီမြရှိမှုဆိုတဲ့စကားတွေဟာပါဠိစာပေမှာလာတဲ့ ဓမ္မေနသမေနဓမ္မေနဆိုတာတရားမြတ်တာမှုသမေနဆိုတာမြတ်မြတ်တာတာဆက်ဆံမှုဒီလိုဆိုလို့ရှင်းတော့ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဟာဓမ္မေနသမေနတရားသဖြင့်လည်းအုပ်ချုပ်တယ်မြတ်မြတ်တာတာလည်းအုပ်ချုပ်တယ်တရားသဖြင့်ဖြစ်ပြီးမြတ်မြတ်တာတာအေလူပူမြဆိုတဲ့အတိုင်း နေချထိုင်ကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုနေချထိုင်ကြတဲ့အခါမှာထိုကဲ့သို့နေတာဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်တဲ့နေနီးကားဖြစ်တော်လည်းပဲအဲ့လိုမနေနိုင်အောင်လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဖြတ်ဆွမ်းအားကြီးနှစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအဖြစ်စွမ်းအားကြီးနှစ်ခုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရှင်တဲကအမုံတရားနှမျိုးကိုမဖယ်ရှားဘူးဆိုလို့ရှင်အေတူပူမြပါရုညိမြဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ပါပဲတမက်ကိတမက်ကောဟိတံငော တမ္မောရမာနောအဝိဝရမာနောဧကုတ်တေသောဖာတုဝိဟရတိမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဥတီပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအဖွဲအစည်းတရားဟာတမဲကဆိုတာတမဲကဆိုဒီမှာတမန်အစတိတိတမဲကောလို့ဆိုတဲ့အတူတကွလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းစိတ်တူကိုယ်တူရှိခြင်း တမက်ကတမောရမာနဆိုတာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဧကုဋေသောဆိုတာတခုတည်းသောဥတီချက်သို့မဟုတ်ဥပဒေတခုတည်းအောက်သူဆိုလိုတယ်တိုင်းပြည်ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အများတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတခုအောက်မှာနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တမန်ကလည်းဖြစ်မယ် အတူတကွာလည်းနေထိုင်ရတယ်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိတယ်အတူတကွာလည်းနေထိုင်ရတယ်ဟောဥပဒေတစ်ခုရဲ့အောက်မှာဥပဒေကိုလေးလေးစားစားနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ရလကပါတော့ဆိုရင်ဖာတုဝိဟရတိအခက်ခဲတွေအလုံးကျော်လွှားပြီးတော့ကဘာမှာမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးရှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်မှာပေါ့ ကဘာမှာမျက်နှာအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအေးချမ်းသာရတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအတူယူအားချဖြစ်ချင်လာတဲ့စံပြအနေအထားမျိုးကိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအကြောင်းမဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အကြောင်းရှိလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတွေအတိုင်းလောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တွေကအမုန်းတရားနှမျိုးကိုဖယ်ရှားမယ်လို့ဆိုတယ် အဲ့ဒီယင်ထဲကအမုန်းတရားနှစ်ခုဆိုတာဟာမတိမသာရောတိတိသာသာရောလူတွေရဲ့ယင်ထဲမှာရှင်သန်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အိတ်တာနဲ့မစ္စရိယရသော်ဘုရားကတရားမင်းကြီးရဲ့မိခွန်းဖြည့်တဲ့အခါတရားမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိခွန်းတစ်ပုဒ်မေးတယ်အရှင်ဘုရား လောကသားတွေဟာဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းရတော့လည်းပဲဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ရန်သူတွေဝိုင်းအောင်ခံရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်နေကြတာဘာကြောင့်လဲဒါတရားမင်းကမေးတာသူ့မှာလည်းရန်သူတွေရှိတယ်လေသူကမကြာခဏအတုရာတွေနဲ့စစ်တိုက်ရတယ်ရန်သူရှိတယ်အဲ့တော့ နေကျင်တာကတော့ချမ်းချမ်းသာသာဘေးကင်းရန်กว่าဘေးကင်းရန်กว่าနေကျင်တော်လဲပဲတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံကြုံပြီးတော့နေကြရတာဟာဘာကြောင့်ပါလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတခြားအကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အိတ်တာမေစရိယရှင်တဲ့ကအမုန်းတရားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အိတ်တာမေစရိယဆိုတဲ့ယင်တဲ့ကအမုန်းတရားဟာ တူနဲ့တူရန်လိုမှုကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တာဖြစ်တယ်ကဲဒီနေ့ကမစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောချင်အောင်ကို့မှာရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်အကူရှာရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးလားရှာရဒီတရားဟာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိနေတတ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်မှမရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာနည်းနည်းဖြစ်စေ အတော်အသင့်ဖြစ်စေများများဖြစ်စေကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိသလားဆိုတာစင်စင်ဆာဆာဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။မစ္စရိယဆိုတဲ့သဘောကပါလဲ။ပါဠိစကားလုံးမစ္စရိယကမာအစ္စရိယလို့စကားလုံးနှလုံးကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့အစ္စရိယဆိုတာထူခြားအံ့ွယ်အရေးချင်း ထူးခြားအံ့ဖွယ်အနေအထားမာဆိုတာ negative ဒီထူးခြားအံ့ဖွယ်အခြေအနေကောင်းသည်သူများစီမှာမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါမှသာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါမစ္စရိယာပဲเนาะဆိုလိုတာကကိုယ်သာရခြင်းနဲ့သူများကိုရတာမကြိုက်ဘူးသူများရတာမကြိုက်ဘူး အဲ့ဒါမစ္စရိယရဲ့သဘောတရားကိုသာကြီးပွားခြင်းတယ်မြတ်တာတဲ့စိတ်မရှိဘူးသူကိုပဲချမ်းသာစေချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများချမ်းသာတာကိုလောက်မကြကိုပဲဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူများအောင်မြင်တာကိုမလိုလားဘူးကိုရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းသူများတွေကိုမရစေချင်ဘူးဆိုတဲ့မစ္စရိယတရားတွန့်တူတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်တယ် ဗမာတွေကတော့မစ္စရိယဆိုတာနှမျိုးတွန့်တိုခြင်းလို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့မစ္စရိယဆိုတာစာပေကျမ်းကမှ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကအာဝါတမစ္စရိယနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွန့်တိုတာဥပမာဘာစကားစီးတဲ့အခါနှစ်ယောက်ထိုင်တဲ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာပေါင်ကားထိုင်တယ်ပေးမှအထုတ်ချထားတယ်ကိုနလူမထိုင်အောင် ပေးထားစိတ်ရင်လည်းထို့တူပဲပေါင်ကားထိုင်လိုက်တယ်နော်အထုတ်ပေးချကိုနာလာတာမကြိုက်ဘူးမတည့်ရတဲ့လူလည်းခွင့်မပေးချင်ဘူးကိုနာအဲ့ဒီလူဟာမျိုးအာဝတ္တမစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါနမူနာတစ်ခုပြောပြတာပေါ့ဓီးတယ်ဓီးတယ်ဆိုးလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့အာဝတ္တမစ္စရိယဆိုကုလမစ္စရိယဆိုတာ ကိုနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနဲ့အပေါင်းအသင်းယဉ်ဤတဲ့မိတ်ဆွေတခြားလူနဲ့ခင်သွားမှာပေါင်းသင်းမှာမလိုလားတဲ့စိတ်ဟောအဲ့ဒါကုလမစ္စရိယလို့လာဘမစ္စရိယဆိုတာကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုး သူများမရစေချင်တာကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုသူများကိုမရစေချင်တာ အဲ့ဒါလာပါမစ္စရိဝဏမစ္စရိယဆိုတာလူတကာကကိုယ့်ကိုချီးမွမ်းတာကြိုက်တယ်ဒီပြင်လူကိုချီးမွမ်းလို့ရှိရင်တွန့်တိုးတယ်နော်ကိုယ့်ရှိမှတစုံတယောက်ရဲ့ချီးမွမ်းကိုလာချီးမွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မစ္စရိယသဘောလေးပါပေါ်လာတော့ဆိုကိုယ့်ရှိမှလာပြီးတော့အေးဘယ်သူအဖြစ်ဘယ်လောက်ဘယ်လိုတော်တာဘယ်လိုတော်တာ ဘသူတော်တာလို့ပြောလာလို့ရှိရင်ရှင်ထဲကအမုံမစ္စရိယတရားရှင်တန်ပြီးတော့ဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်တယ်မင်းကမသိလို့ပါကွာဆိုဖြစ်လာနော်လူတယောက်တော်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်တော်တယ်လို့ထောက်ခံချက်မပေးနိုင်ဘူးမင်းမသိပါဘူးသို့မဟုတ်သူတော်တော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာလာရင်အပြင်းပြောပြီးသားမှတ်ပြီ အတင်းပြောခြင်းလို့ရှိရင်လူတွေကတာဝိမဲ့နဲ့လာတာအဲ့ဒီရင်ထဲကလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအဲ့ဒါမစ္စရိယဝဏမစ္စရိယကိုချီးမွမ်းရင်ကြိုက်တယ်ကိုရှိမှသူများအကြောင်းလားချီးမွမ်းရင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်တာဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကိုတတ်တဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုကိုရှိုးဝဲထားတာ သူများကိုမသိစေဗမာပြည်မှာမုံဖုတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေရှိကြတယ်ဆက်ပြလုပ်တဲ့အတတ်ပညာတွေရှိကြတယ်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့အတတ်ပညာတွေရှိတယ်သို့တော့သင်ပြတဲ့ဆရာမအစရိယမုဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ရှုဝက်ချက်ကလေးတော့ဆုတ်ထားတတ်တယ်အကုန်မပေးဘူးအကုန်မပေးဘူးအစရိယမုဋ္ဌိလို့ခေါ်ဆရာသားလေးခြံထားတယ်နော် အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မျိုးတွေကရှင်သန်နေသေးတယ်ရှုပ်ဝဲချက်လေးတွေထားအဲ့ဒါကို top secret အောက်မှာဖြောက်ထားလိုက်ပမာဆေးတွေအလွန်ကောင်းတော်လဲပဲတမဲနမဲကို top secret ထဲထည့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျသူသေးတော့ပျောက်သွားတယ်။တိုင်းဆေးတွေကအဲ့လိုနဲ့စွမ်းတတိတွေရလိုက်တာပဲ။ဒါမစ္စရိယရဲ့မစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တာလေနော်။မစ္စရိယကြောင့်ဖြစ်တာ ကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေဟာဖြန့်ဖြူးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်သူပဲတတ်တတ်မစ္စရိယဆိုမဖြစ်เสียရဒါကဒီခေတ်ကလူတွေမှဒီနိုင်ငံကလူတွေမှမစ္စရိယရှိတာမဟုတ်တကဘာလုံးကလူတွေမှဒီအမုန်းတရားရှိတယ်ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့တရားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ငါဗောဓိမင်းသားဆိုတာရှိတယ် ဥဒိဏမင်းနဲ့ဝါတုလတ္တမိဖုရားတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဖောရိမင်းသားသူဟာဘဲခတိုင်သူတုမာရခိရမြို့မှာမြို့စားအဖြစ်နေထိုင်အဲ့ဒီမှာသူကဒီဇိုင်းလှလှနဲ့ကောကနာကောကနုဒဆိုတဲ့တက်တက်ချီကောင်းကင်ပြန်တက်နေသလိုကြာပွင့်ကြီးလို့ ကြွားကြွားဝင်းဝင်းနဲ့အလုံးကိုလှပတဲ့တက်တက်ကြီးတစ်ခုဆောက်တာဆောက်လုပ်ပေးတဲ့ပညာကပညာကလက်သမားဆရာလို့ပဲရှေ့ရတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်တော့အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်နာတော့အတော်ကိုကောင်းအောင်ဆောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုအဆောက်အုံမျိုးသူများကိုဆောက်ပေးမှစိုးသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပညာရှင်ကိုမျက်လုံးဖောက်ဖြစ်တယ် နောက်ထပ်မဆောင်နိုင်အောင်ဒါစာပေကျမ်းကမှပါတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနော်ပညာရှင်ကိုမျက်စိနှကွယ်အလေးမရအောင်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့မျက်စိကိုကောင်းအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့လောကကြီးမှာပညာရည်တွေပျောက်ကွယ်ကုန်တာတို့ပညာရှင်တွေဒုက္ခရောက်သွားတာတို့ဆိုတာတွေဟာဒီအများအတွက်မသိစေခြင်းဘူးဆိုတဲ့ ဒါကတော့ရှုဝဲရမယ့်ကိစ္စတော့ရှုဝဲရမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဟာအများချမ်းသာဖို့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုတာရှုဝဲရမှာမဟုတ်ဘူးဖြန့်ပြူပေးရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြန့်ပြူပေးရမှာတွေကိုမစ္စရိယစိတ်အားချီးပြီးတော့အခုလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတာကမ္ဘာသမိုင်းမှာတော်တော်များများထင်ရှားရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမစ္စရိယမျိုးဟာအလုံးကို ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အမုန်းတရားတစ်ခုပဲမစ္စရိယရဲ့ရှင်မစ္စရိယနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ဟာဒေါသပဲဖြစ်တယ်တမန်အဖြစ်လူတွေကထင်ကြတယ်နှမျောတယ်ဆိုရင်လောဘလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒီမစ္စရိယဆိုတာရဲ့နောက်မှာသူနဲ့တွဲတာလောဒေါသနဲ့တွဲတယ်လောဘနဲ့မတွဲဘူးသူဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်အလုံးသိတဲ့ဥပမာလေး ခွေးလေးနှစ်ကောင်ဆော့ကစားနေတဲ့ကြားမှာသူတို့နှစ်ကောင်ဟာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီကြားမှာအမဲရိုးလေးတစ်ချောင်းပြစ်ချလိုက်ရသွားတဲ့အကောင်ကကျန်တဲ့အကောင်ကိုရန်လုံးတော့တာခိုးကောင်ကလည်းသူ့ကိုကြိုက်တော့တာအဲ့ကျအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုဆိုတဲ့ ကိုအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အမဲရိုးရတဲ့ခွေးကလည်းဟိုခွေးကိုရန်လုံးမှာပဲဟိုခွေးကလည်းငါမရကောင်းလားသူသာရရမလားဆိုမကျေနပ်ဒေါသဖြစ်တယ်နှစ်ဦးလုံးဟာဒေါသဖြစ်တယ်ခွေးတစ်ကောင်စလုံးဟာဒေါသဖြစ်ပြီးကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲခိုင်ရိုင်းရိုင်းတွေးလို့ရှိရင်လူတွေမှာဖြစ်နေတာနိုင်ငံတကာမှာလူသားလို့ဆိုတဲ့ဂုံရှိသည်ရှိဆိုတဲ့လူကြီးတွေပဲချီအောင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရေးဆိုတဲ့လှပ်ပါတဲ့စကလုံးလေးအောက်မှာလက်နဲ့ကြီးတွေတကားကားကိုင်းနေကြတာဒါပဲနော်ကိုယ်ပိုင်တာကိုမထိနဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲလေမစ္စရိယတရားရဲ့လက်ချက်ပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်မစ္စရိယတရားဟာ မစ္စရိယတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကဘာတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရလာလို့ရှိရင်သိမ့်ပိုက်တယ်တဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ကာဝယ်ဆောင်းလျှောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်တော့ဒုတ်ကင်တယ်ဓာကင်တယ်လက်နဲ့ကင်တယ်ဆဲတယ်ရေးတယ်ဂုံတိုက်တယ်ဟောမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမှန်တယ်ဆက်တိုက်နောက်ကလိုက်လာတယ် မစ္စရိယရဲ့နောက်ွယ်မှာနောက်ဆက်တွဲတွေကအကုန်လုံးအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ရှင်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေရှင်ထဲမှာမစ္စရိယဆိုတဲ့အမုန်းတရားတစ်ခုကိုရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့။ဘာလဲရှင်းထုတ်ရမလဲ။ generosity လို့ခေါ်တဲ့စာခါနဲ့ရှင်းထုတ်ရမယ်။ တတ္တာဆိုတာယုံကြည်မှုနဲ့ရှင်းထုတ်ရမယ်။လက်ဝကြီးအုပ်လို့တဲ့စိတ်မထားပဲနဲ့အေးတနေ့ကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုတာဟာငါတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။လောကကြီးဟာငါတယောက်တည်းလူမဟုတ်ဘူး။အလုံးဟာလူသားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။လူဘဝဆိုတာမြတ်မြတ်တတာအလုံးချမ်းသာကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးခြင်းအပြင်မစ္စရိယဆိုတဲ့ယင်ထဲဟာအဆိုးတရားကိုဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါ ဒီလိုဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမစ္စရိယတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွင်တန်တန်ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ထင်လာတဲ့ပုံရိပ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားတော့ တမ္ပတိနိဂွေနလက္ခဏံမစ္စရိယကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဖွက်ထားတတ်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလူသိမခံလူသိခံရင်ငါလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မှဆိုးတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နော်ကိုလို့အောင်မြင်သွားမှကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ technique ကိုဖွက်ထားတယ် ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုအောင်မြင်မှုတွေကိုလူသိမခံကြလို့ရှုပ်ဝဲထားတာအဲ့ဒါမစ္စရိယာတဲ့လတ္ထဏံဝါလပိတဗဏံဝါအတ္တနောတံပတိနံနိခုဟနလက္ခဏာမရသေးတဲ့ဟာတောင်မှပဲသူကချုပ်တင်ပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားတယ် နော်ရှားပြီးသားပစ္စည်းကိုလည်းရှုဝက်တယ်မရသေးတဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြမှုကိုလည်းရှုဝက်ထားတယ်တာတံယေဝပရိဟိတာဒရဏဘာဝေနအခမနရတံဆိုအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့သူတစ်ပါးနဲ့မဆက်ဆံခြင်းဘူးသူတစ်ပါးကိုအတိမပေးလိုခြင်းဘူးကိုနဲ့လာပြီးတော့ရှင်းလာမှာကိုမလိုခြင်းဘူးဆိုတယ်တိမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ် မစ္စရိယတရားရှိလာလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့လားရှင်မှမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွန့်တိုးဆုံးနှစ်ပြီးဖုံးကွယ်တတ်တဲ့ပုံစံရှိတယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိစရိယတရားဟာဖြစ်လာတာ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကိုမအောင်မြင်စေခြင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုသည်သူ့ရဲ့အနိကဆုံးသောအကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။လောကမှာအောင်မြင်မှုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမစ္စရိယတရားဖြစ်ပွားလာတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။နောက်အိတ်တာဆိုတာကိုကြည့်။အိတ်တာဆိုတာကြတော့သူကပရတ္တပတ္တိနာဥဒ္ဒယနာလက္ခဏာ သူကသူစ조사လို့အောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်အလုတ်အမတမစ조사တယ်စ조사လို့သူဟာဒီမျိုးဒီဒေသမှာသူဟာအချမ်းသာကြွယ်ဝဆုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်နာကြပြင်းကတ်တယ်တဲ့အိဒါကအဲ့လိုပြောတာကိုနားမထောင်ကြဘူးဘသူတော်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် jealousy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအိတ်တာနော်သူများတော်တာကိုမချားခြင်းသူများတော်တာကိုမချားခြင်းသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအကောင်းမပြောဘူးအဲ့ဒါအိတ်တာတဲ့သူများရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းသူ့စိတ်ဟာတွန့်သွားတယ်ဘယ်သူအပြင်ပညာတော်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကတိတ်ငယ်သွားတယ် မကြားကြဘူးဘယ်သူကဖြင့်ရုပ်ချောတယ်ဆိုရင်လည်းမကြားကြဘူးကိုယ်ကပဲချောကြတယ်ပို့ပြီးဘယ်သူကဖြင့်နာမည်ကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းမကြားကြဘူးကိုယ်ပဲနာမည်ချစ်ချင်းဟောအဲ့ဒါအိတ်တာလို့ခေါ်တယ် jealousy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာပြီးတော့တတော်ဝိမုခဘာဝပစ္စုပ္ပတ္ထ သူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ခြင်းလို့မျက်နှာလွဲတဲ့ပုံရိပ်ပဲတဲ့သူကမျက်နှာလွဲတယ်နော်မစင်စားဘူးကောင်းတဲ့ကိုမထဲဘူးဘသူတော်တယ်ဆိုတာမကြားချင်ဘူးဇာတုကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာရှိတဲ့တဲ့ဖြင့်ဒီလိုအဖြစ်အလောက်ကိုင်းအမတန်မှတော်တယ်ဟောအမျော်အမြင်ကြီးမားတယ်လို့ပြောခံရရင်မကြားချင်ဘူးအဲ့လို အဲ့ဒါမျိုးကိုအိတ်တလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူကတော့သူတော်အားရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုကြားပြီးတော့ရှင်ထဲမှာအမုန်းစိတ်တွေပွားလာတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ jealousy လို့ခေါ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ် jealousy လို့ခေါ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာ လောကလူသားတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဖြစ်များပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမပေးတဲ့အရာနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားတွေကိုရှော့ချရမှာဖြစ်တယ်။အိတ်သားကိုဘာနဲ့ရှော့ချမလဲလို့ဆိုရင်မုရိတာပွားပြီးရှော့ချရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့ကအောင်မြင်ကြီးပွားတာအေးသူစ조사လို့ကြီးပွားတာတော်တယ်အေး သူတော်တာဟာသူစ조사လို့တော်တာငါတို့လည်းစ조사ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲရှုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိတ်တာတွေဖြစ်လာဂျလစီတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဒေါသနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ရှင်တွေကအမုန်းတရားတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမုန်းတရားတွေကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးเนาะ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရန်လိုကြတာဟာဒီအိတ်တာမစိရတွေပဲလို့ရသဗျာဟောတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနေမေချာမိုင်နာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမေချာ condition လို့ခေါ်ရမယ်အဓိကအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိတံပဇိညာကိုကိုကဝေးမြူပြီးတော့ ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမွေးမြူထားပြီးတော့တတိတံစညာကိုသုံးချရမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်ထဲကအမုန်းတရားတွေကိုလည်းပဲရှင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုစလုံးအမုန်းတရားကင်းစင်ပြီးတော့တတိတံစညာဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကြီးပွားတိုးတက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကျမ်းမာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအဆိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကြိုးစားလို့မိမိအောင်မြင်လဲကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတွဲခေါ်လို့လမ်းပြလို့ဒီလိုသွားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကြံတဲ့လူကို၆တွန်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကအတိုင်းအဝိုင်းကြီးဟာဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြက်သွားမှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့။အိတ်တမစ္စရိယကြောင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရှိရင် တစ်ခုကအောင်မြင်သွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့တစ်ခုကမနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်အကောင်းမပြောနိုင်တာအိတ်တာနော်အကောင်းမပြောနိုင်တာအိတ်တာဘာလို့လို့အကောင်းမပြောနိုင်ဘူးအိတ်တာကြောင့်အပြောနိုင်အကောင်းကိုမမြင်တာအဲ့ဒီလူလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအခုလူလူလူချင်းဥပမာမယ် အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာတုံးနဲ့တူအတွေ့ခေါ်ခြင်းမတူကြဘူးဒီအယူဆခြင်းလည်းမတူကြဘူးမိသားစုခြင်းလည်းမတူကြသို့တော့တူညီတာကဘာလို့ဆိုရင်တမြေတဲပေါ်မှာနေပြီးတရေတဲတောက်ပြီးတမိုးအောက်မှာနေကြတာဖြစ်တယ်ဥပဒေတစ်ခုတည်းအောက်မှာရှင်သန်ကြီးထွားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတူညီမှုပေါ်မှာ အခြေခံထားပြီးတော့ jealousy နဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့တရားတွေကိုငါတို့ရင်ထဲမှာရှိနေမကောင်းပါလားဒါဟာ မကောင်းတဲ့အိတ်တာတရားပဲဒါလည်းမကောင်းတဲ့မစ္စရိယတရားပဲလို့သိရှိနားလည်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူဖေးမခြင်းသာလဲဖေးမခြင်းလမ်းပြခြင်းကူညီခြင်းဖြစ်တာလဲလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးဟာကြည်ပတ်တွတ်တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တဝူးနဲ့တဝူး6တွန်းမယ်ဥပမာမယ်လှေပေါ်တူတူစီးပြီးတော့ခီးသွားကြတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကျတော့လှေကပေါက်လာပေါက်လာတဲ့အခါမှာရှင်းယိုးတယ်အေးအဲ့ဒီရေယိုးရင်ဘသူနေရာကယိုးယိုးအလုံးဟာဝိုင်းပြီးဖာဖို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လှေနေရင်အကုန်ပါမှာပဲ အဲ့ဒီလိုလှေနေရင်အကုန်ပါမယ်ဆိုတဲ့တတိတမ္ပဇ္ဇညမရှိပဲနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းဟောကပေါက်တာမင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမလုံးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူလဲလှေနေရင်မြုပ်မှာပဲနော်ငါကြောင့်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကြောင့်ပေါက်တာမင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်မြုပ်လေမြုပ်ရင်သူ့လည်းပါမှာပဲအဲ့တော့ လေတစည်းလေးသွားတာဘသူကြောင့်ပဲပေါက်ပေါက်ဘသူကြောင့်ဘသူအောက်ကပဲပေါက်ပေါက်ပေါက်လာရင်ဝိုင်းဖာဖို့ကအထိကဖြစ်တယ်ရှည်လုံအောင်လောက်ကြရမယ်ရေတွေပက်ထုတ်ရမယ်ဒါအထိကတနိုင်ငံထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းထိုးထူပဲညီသည့်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ကြီးပွားတိုးတက်ရေးဆိုရင်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့လောက်ကြကိုယ်ဘာသာတရားမှလည်းပဲထိုးထူပဲအမှန်တရားတိုးတက်ထွန်းကားနေခြင်းအဖြစ် လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းသာရာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာနော်ဒီချိန်အေးချမ်းသောနှလုံးသားဖြင့်နေထိုင်ကြတာကိုတွေးရှိရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပျောက်ကွယ်သွားလို့မမမကန်နဲ့အယူဆဝါဒတွေလွှမ်းမိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့ ဒီစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုဆိုတာဒီကုန်းချုပ်သွားနိုင်ပါတယ်